m'han acomiadat. Ja estem sense gas. No ens podem quedar sense llum. Senyora, fa sis mesos que no paguen les factures. Aquí tancat no es solucionarà res. Tu creus que és fàcil? Sentir que no vols fer res! o vostè no faria el mateix si algú li devés diners. En realidad me han llamado tres veces hoy. ¿Hay alguna persona afectada más que quiera compartir su